আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰে বৰপেটা কোচিং ইনষ্টিটিউট তৰফৰ পৰা সকলোকে জনাইছোঁ আদৰণি C B S C SEBA আৰু এছেক পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমত ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে general science mathematics advance mathematics আৰু ইংলিছৰ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰী মেথামেটিক্স বায়'লজি আৰু ইংলিছৰ শৈক্ষিক প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান বৰপেটা কোচিং ইনষ্টিটিউট ঠিকনা B H road near V two shopping mall S T C bus stop opposite petrol pump Hero' showroom first floor যোগাযোগ নম্বৰ seven zero' zero' two three four two three seven six আৰু nine three six five seven eight three nine zero' four